在德国历史上最黑暗的那段时期里，被煽动的暴民朝着无辜店主的橱窗扔石头，妇女和儿童在公共场合遭受着无情的羞辱。而这时，出现了一个年轻的牧师迪特里希·彭霍费尔，他开始公开反对这样的暴行。迪特里希·彭霍费尔几年来一直努力试图改变人们的看法，而多年后的一天晚上，他回到家中时。 他的父亲无奈地告诉他，有两个人在房间里等着要把他带走。在监狱里，彭霍费尔开始反思：一个原本充满诗人和思想家的国家，怎么就变成了一群由懦夫、骗子和罪犯组成的集合体？最后，他得出结论：问题的根源不是恶意，而是愚蠢。 在他著名的《狱中书简》中，彭霍菲尔认为，对于善良的人而言，愚蠢是比邪恶更危险的敌人，因为一个人可以抵抗邪恶，甚至可以通过武力来揭露和阻止邪恶；而对于愚蠢，我们却无从防备，抵抗和武力在他这儿都无济于事，就像你无法对着聋子讲道理。 若事实与愚蠢之人的一己之见相左，那他们根本就不会去相信事实，即使这些是无可辩驳的事实，也只会被他们当作无关紧要的例外，然后对他置之不理。这些愚蠢的人一直自我满足，而且容易被激怒，会具有攻击性且变得危险。因此，与带有恶意的人相比， 与愚蠢的人打交道要加倍谨慎，想恰如其分的对待愚蠢，就必须设法了解他的本质。可以肯定的是，愚蠢的本质不是智力缺陷，而是一种道德缺陷。有些人的思维非常敏捷，但依旧愚蠢；而有些人虽然思维迟钝，但绝不愚蠢。值得注意的是，愚蠢并不是一种先天缺陷。 而是在某些情况下，人们被动的变得愚蠢，或者更确切的说，他们自愿变得愚蠢。独处的个体表现出这种缺陷的频率，比群体中的个体要低。因此，与其说愚蠢是一个心理问题，不如说它是一个社会学问题。显然，每一股强大的权力浪潮，无论是政治上的还是宗教上的。 都造成了大量愚蠢的产生，就好像这是一条社会心理学定律：一方的力量需要另一方的愚蠢。这并不是某种特定的人类能力的失效，比如突然失智。相反，在高涨的力量所带来的压倒性冲击下，人们似乎被剥夺了内在的独立性，或多或少有意识地放弃了自主思考。 愚蠢的人往往十分固执，但并不说明他们具备独立性。在与他交谈时，可以感觉到对方似乎并非完全是一个活生生的人，而是一个被口号、流星雨之类的东西占据内心的东西。他被施了咒，被遮了眼，其人性的本质已经被利用、被损害。他们就这样变成了缺少自主意识的工具。 愚蠢的人还会做很多邪恶的事情，但是他们对此却丝毫没有觉察。只有解放的行为，而不是单纯的教导，才能战胜愚蠢。这里我们必须接受这样一个事实：在大多数情况下，外部解放先于真正的内部解放。在那之前，我们必须放弃所有说服那个愚蠢的人的尝试。 一九四五年四月九日凌晨，彭霍费尔因参与反对阿道夫·希特勒的密谋，而在弗洛森堡集中营被杀。两周后，美国士兵解放了这座集中营。彭霍费尔说过：“行动不是来自思想，而是来自一种承担责任的意愿。对一个道德社会的终极考验，是看他留给子孙后代的世界是什么样的。” 在描述栏查看详情，以阅读彭霍菲尔的原文《狱中简书》。十年之后，想要了解更多关于彭霍菲尔的信息，或者下载没有背景音乐的视频，请登录 SportsSchools.com。 Sprouts 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者。 并进行捐助，有关详情请访问 p a t r e o n c o m s u p o r t s 即使是一美元，也能物有所值。